میرے صحابہ پیارے ہیں اسلام کے شبہ ہیں حسن کا جلوہ دیکھو تو آپ تارے ہیں اصحابی کنجو میرے صحابہ پیارے ہیں اسلام کی شم ہیں ہیں کا جلوہ دیکھو تو آتا چاند تارے ہیں اصحابی وہ بکر عمر عثمان ہے در ہے پیارے ندی کی و جگر وہ بکر عمر عثمان ہے در ہے پیارے ایک ایک حکم پر گزری جن کی ساری پید پہ پہ پہ پہ اسلامی حکومت کرتے تھے ہم تک جو کلمہ پہنچا سارے اسی کے بھائی ہیں میرے صحابہ پیارے اسلام کے یہ شاہکاری ہے دین اسلام کو قوت دی اور آداب کو ذلت دی دین اسلام کو قوت دی اور آداب کو ذلت دی ایسے وزیر اعظم تھے رسول خدا کو ہمت دی ہر نبی کی دعا تھے شیطان سارے ہیں میرے صحابہ پیارے ہیں اسلام کے یہ شکارے ہیں کتنے تے ہنسی حضرت عثمہ کتنے تے سخی حضرت عثمہ کتنے تھے ہنسی حضرت عثمہ کتنے سخی حضرت عثمہ سرور عالم جن کی شرم و حیا کتنے عظیم انسان تھے وہ اور جامع قرآن تھے وہ کتنے عظیم انسان تھے وہ اور جامع قرآن تھے وہ انہی کی کاوش کا جل قرآن کے تیس جو پارے ہیں میرے صحابہ پیارے ہیں اسلام کی شمکار ہیں ای سراپا عظمت ہے نبی سے آلہ قربت ای صدا سراپا عظمت ہے نبی سے آلہ قربت ہے حسن حسین کا پیار وجود ان کے گھر کی زینت ہے نبی قدر دے دی